ben là. Gracias.

Ok, grazie. Era del 24 dovevo. No, no. del 30. Questa è rimasta sotto. estas colonias. ya te la que está aquí que...